Pregunta ten vostede a palabra, señora Fernández. Bueno, eu entendo, mmm, bueno, non me veo a contestar de, mmm, exactamente o que quería. Ou, bueno, a persona que vive dentro é unha ocupa, polo que sei. <laughs> Non, non vou entrar aí porque eu non sei. <laughs> entón, realmente, onde está vivindo... <laughs> é, é, é o que sei, é o que sei. De feito, bueno, me enterei aí pouco, incluso, bueno, que non sei o vamos a deixar. O que sí, bueno, eu creo que a, a Xunta si sí é responsable en, e coñecedora, bueno, como xa sabemos, de, de, de eso. E despois o que o tema de reciclado, eu, bueno, eu o que digo é unha solución xa, bueno, o, me dice que das dúas sentencias, a segunda este recurrida da, da actual empresa, que polo que sei non é galega, e... E, bueno, hai sobre todo eh, a ver un pouco a opción e a solución é eliminar, bueno, eh, desplazar eses neumáticos a que la empresa que poda facer mm, a xestión deles. Tampouco sei teño tamén as miñas dúbidas de si Sogarisa pode eh, solucionar o 100% do reciclado, porque, bueno, aí ese é outro tema, non, non, non vamos a entrar aí. E despois, bueno, si comentar eh, que a Xunta, bueno, por lei, polo que entendo, si ten que estar eh, a, bueno, o tanto de, non de todas as actividades, neste caso, bueno, eh, me dixo vostede que se chamaba acopios históricos de todos os almacéns e si sería responsable, non, do que pasara o día de mañá ou non. Mas que nada, lle digo que, bueno, eh, nesa comarca estamos casi como queremos, queremos tenemos de todo, eh, de todo. O sea, lle digo, solo nos falta poñer un misto e arde todo a Ferrolterra. Moitas grazas. Gracias.